出そうとしてる。 Walczysławie, jak długo wiszą Wasze billboardy? E, wszystko zależy od miejsca, gdzie kleimy. E, jeśli wybieramy billboardy, które są rzadziej użytkowane, nasze prace utrzymują się dłużej. Nawet do miesiąca, no, czasami dłużej. E, jeśli kleimy w miejscach, w których ekspozycja jest często zmieniana, wtedy jest to kilka dni, czasami krócej. Dlatego staramy się wybierać billboardy, które są rzadziej użytkowane. Wtedy nasze prace są dłużej widoczne.